el si se goza, si se goza de verdad. En el monte si se goza, si se goza de verdad. En la peña del Changui también se goza igual, pero bailalo. Chacha, Me gusta la salsa así El mambo y el cha-cha-cha Pero si hay un si Señores me voy para allá Pero bailalo, muévelo, gózalo Es rico nengo Bailalo, muévelo, gózalo